أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم محترم دوستlar bugun sizlarning e'tiboringizga Qur'oni halol boylik orttirish uchun o'qish usuli haqida havola qilamiz qur'oni karim biz mo'minlar uchun shifo va rahmat bo'lib kelganini hech qachon esdan chiqarmagan holda nima dardimiz bo'lsa unga murojaat qilsak maqsadimiz hosil bo'laveradi ayniqsa yasin surasi qilich unvonini olgani sababi undagi oyatlar ichida har qanday dardimiz uchun shifo bo'luvchi sirlar yashirilgan oyatlar bor masalan rizq kengligi uchun uylanish uchun, aqldan ozgan kishini davolash uchun sehrni har qaysisini ochuvchi sirga ega oyatlar va boshqalarga da'vo bo'luvchi oyatlar mavjud. Faqat ularni bilib, har birini o'qish sanoqlari va nisoblariga rioya qilinsa bas, ish o'z samarasini beradi inshaalloh. Bu sirlar tarixda yashab, ijtihodlar qilib, risolalar ta'lif qilib, har birini tajribada sinab bizga ma'naviy meros qoldirib ketgan shayxlarimizdan keladi qur'oni karimni shifo degan rabbimiz uni shifolik uchun qo'llash usullarini rasulining vorislari bo'lmish olimlarni yetishtirib bergan va ularga ilhom berib barcha bizga kelgan sirlarni bayon qilgan olimlar ko'p sirlarni tushlarida olganlar chunki rasuli akram sollallohu alayhi vasallam mendan keyin vahiy to'xtaydi ammo solih tushlar qoladi deganlar bir hadisi muborakda solih tush vahiyning 46 dan biridir deganlar bu dalillarimiz bu sirlar qayerdan olindi deyuvchilarga javob uchundir marhamat min asrari ayati surati yasin yosin surasining oyatlarini sirlaridan har qanday hojat uchun yasin surasini bir marta o'qiysiz 58 oyatiga kelganda esa uni 70 marta takrorlaysiz 71 marta ham 69 marta ham bo'lib qolmasin chunki sir ochilmaydi sura oxiriga kelganda esa hojatingizni so'raysiz buni har tongda hojat bitgancha qilasiz marhamat buyuk rabbimiz sizning hojatingizni bu sirli sura va oyatning barakotida ravo qilur boylik jalb qilish uchun esa val qur'anil hakim oyatini yuz martadan har kun bir vaqtni muayyan qilib o'qib turilsa tezda buning siri allohning izni ila o'z ta'sirini ko'rsatur alloh o'z g'aybidan boylik ato etur aqldan ozgan kishiga esa innaka laminal mursalin jumlasini bir yuz o'ttiz bir martadan o'qib turilsa tez fursatda allohning izni ila shifo topur Har bir kishi o'zi sehrchilar zulmidan himoyalanishi uchun turli eski kitoblardan eng afzal va ta'sirli himoya vir duolari terib olinib ta'lif qilingan 200 betli avrodlar kitobining ikkinchi nusxasi ushbu saytlarda. Har qanday dardingizga duolar va maslahatlar kiril grafikasida berilgan. Marhamat undan foydalaning.